百拳身体，百拳头，扫扫头，百圈第一扫嗯。 H B W 的长低扫把斜挎式的终于出了，这款把就感觉特别爽，让人踢着特别兴奋，打击感是我特别强调推荐的啊！我非常强烈的推荐大家选择这款蓝色，真的太高级了！我最喜欢就是这个。我们跟别人有什么不同？首先我们在腰部这个位置有一个气囊，你看见了吗？双层走线稳固，特别舒服，允许你做身体摆拳。看，没有走线边上，整张皮正面、侧面完成填充，没有棱角，有一个缓坡。 即使你踢偏了，不疼，踢上去，胫骨在哪？ 在把面脚背几乎就露出去了。我们练泰拳是胫骨接触，它的打击回馈并不是那种打完就给你弹回去的感觉，它是打完之后这个力就渗进去了，这种感觉是特别爽的。而且呢，把师是有回馈的，有一下感觉的。这样的话，把师你好知道你的学生踢的对不对？我们强调的教练把师他跟学员的互动这种感觉很重要。这个真是一个双向的双赢啊！整个锁定系统，肩部的锁定，我们会加一个肩垫设计啊，看让你肩膀承受的压强更小一些，腰部的锁定。 大腿的锁定，小腿，而且凡是入手这款装备的朋友，你都会收到我们的教学视频，告诉你怎么花式的玩这个东西，包括身体摆拳配合全腿把，包括我们怎么去组合性的玩低扫，你扶一边，两边都能踢到的感觉。最后呢，也希望其他的友商朋友们。 这个地方我在注册那个啥呢？你最好别模仿我这个，这是我的创新。你刚对别的创新。还有这个地方的接线，你还是有，你别像我一样没有。这俩我一块儿注册呢，希望大家这块创意放过我，不能模仿我。